අයිබෝන් කියල පිළිගන්න අපේ නිතුන් දසි යිටි ප්‍රඩක්ෂන් YouTube චන්දලට දැඟ කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන් වගේම ලැප්ටොප් එකින් ෆෝන් ස්ටයිල් එක මාරු කරන්න කියලා එනම් දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට ක්‍රෝම් ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගතර ගොමික ලොකු කරගන්න කෙනවස ගොල් මෙතන සේෂ් බායක ටයිප් කරන්න ෆොන්ට් ස්ටයිල් ඔන්ලයින් ස්ටෙක් ටෙස්ට් කියලා තකොට මේ එනවා මේ උඩිම් එක අනි උඩටත් කියන්නේ කොම ගොඩක් හොඳයි අනිත්‍යත්තිය දැන් ඕල් මෙ මෙයාගේ ගත්තමයි එන්නේ දැම් මෙතනම කහන මේ වචනය දැන් මගේ YouTube channel එකේ නම් ගාව පේනවා මෙන්න මේ cursor එක තියෙන තැන ගොඩක් font style තියෙනවා පේනති ගොඩක් තියෙන ඔවුන්ටෝන මේක මේයාකාට කොපි කරලා තෑකි කොපි කරලා ඒකම ඔගොල්ලො මේක කොපි කරලා බිලනට ඇබ් එකක් කරම් මෙම ටැබ් එකක් ගන්න පේස්ටන ඔකොත් පේනති මෙතන ඕනත් එක පෙන්න මුකුත් ඇත නිසා එහම් ඔගුල මේ වීඩියෝකෙන් දැනුම ලැබුණයි කිර තිෙනවා අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කන වගේ බෙල්ලායිකන කටලික් කරන්න ඒ වගේ මතක්කානන ඔබට සුභ අලුත් අවුරුදක්කේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරන්න එදම වීඩික් නවත්තනවා හැමෝටම බුදු සරණයි